校园内游乐设施很拥挤，而且下课时间很少，没办法让我们足够的去玩。没有按照我们的想法去设计。我想要让更多的身心障碍者可以体验到玩的乐趣，并。 陪伴特教班的小朋友，了解他们的需求，还有去访问特教班的老师。那其他那种较励志的有没有？爬到上面以后，它是没有一个平台，那小朋友就站在上面身上，他就不知道要干嘛。那对于特教班小朋友来讲，就没有那么合适。走楼梯的时候，我们只要。 抬脚就可以上去了，但是他们要费很大的心力才能往上走。做问卷调查给寄给学校的学生，让他们就是能填表单回答，让他们看看他们喜比较喜欢什么设施。就是在坐轮椅的话，要可以让他们上去。 设计鸟巢式秋千，这样坐轮椅的小孩也可以上去玩。建一个无障碍坡道，让轮椅也可以上去。 有的想法，我们还跟特色公园行动联盟，然后一起举办工作坊，让然后让全校师生的代表共同参与。我们有去跟设计师沟通，要把数据跟他讲，让他知道要怎么样设计出大家都可以玩得很开心的游。 这个斜坡就是会让一路往上，然后到这边是第，这边是第一个平台，那它的高度大概只九十公分，十公分就这样一点点，距离的其他内看一下工地，然后听设计师解释他会怎么做，做的高度，还有地板的厚度。 然后他们的设计图让我很期待玩的时候。你们觉得这个工作坊大人有听你们说的意见或想法吗？有，是行动也改变了我对许多身心障碍者的看法。就是做每个行动都非常辛苦，但是他们都是从来没有放弃，都一直在继续努力。我觉得非常。 发现设计师很认真，去参与，让小朋友知道我们的想法没有被。